Zum Schluss will ich dann ein paar weitere Funktionen agoen, die sich schon nach den drei Punkten hier jetzt verstoppen. Es schon nach Möglichkeit, bei Sway zu printen, und auch zu exportieren, entweder als PDF oder als Word-Dokument. Zusätzlich kann ich, wenn mir Sway besonders gut gefällt, das auch als Template aufspeichern, für später auch mit anderen Inhalten zu füllen. Da kann ich natürlich auch bei Sway duplizieren, für auch in einer zweiten Version Änderungen dafür zu holen hier über diesem Menü kann ich auch direkt neue Sway erstellen oder über MySpace zurückgehen, bei dee die schon erstellt hunn. Das gesinne dann hier an diesem Fenster, an den Viewt gesinne Stayspace die die andere mat mat gedeelt hunn beziehungsweise die schon mal angeguckt ugeguckt hunn. Wannnech Esway löschen könnt den Hai hier auf meinem Computer am Text köcht, von ich ihn dann auch wirklich definitiv löschen beziehungsweise eurem Zweckholen, so dat bei meinen äh, editierbare Space kann befabbestellen. Voilà. Zum Schluss ist also natürlich immer wichtig, wie auch bei anderen Applikationen, sich aufzumelden. Und das geht auch über die drei Punkte, nach wir jetzt. Anders sein, out.